三二一。はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。今日は実はすんちゃんとロハンにサプライズがあります。すんちゃんも結構いろいろ頑張ってるしロハンも生まれて7ヶ月そう今日で7ヶ月なんだけどロハンも7ヶ月すごい頑張ったし 2人にご褒美としてサプライズを用意しました今日それがいただきましたなので皆さんもまあ気になると思うので一緒に見ていきましょうちなみにこれはすんちゃんがすごくすごくすごく欲しがってたものですんちゃんの夢って感じなんですけどそれを今日叶えてあげようと思いますそれでは見に行きますかレッツゴーすんちゃん今露伴のおむつ替えてます 読んでみようと思いますすんちゃん、はい、ここに座ってくださいな、な、なんですか何だと思いますかす、すいませんそう <laughs> いうつもりはなかったんですけど <laughs> 今日は、なんすかね実ははい今日は <laughs> はい誰にはいサプライズプレゼントがあります今日七ヶ月の日なのねロハンの それだけなんかえ <laughs> 行きますえどこ下に一応来てくださいランチしに来てください外に、暑いよ行きましょうサプライズだってはい はい、あのここから目をつぶって、うん、一緒に行きましょう、はい、目つぶしてください目をつぶしてください暑 <laughs> いしなんか怖いし何俺まだ誕生日じゃいなのに <laughs> なんかあるなんかあるないないなんか下にいてるいてないいてないいてない <laughs> ちょっと事務所入りなんか事務所入り。 ちょっと気持ち悪いはい、今日のサプライズの日というね3 2なんでしょう <laughs> もう一回いくなんでしょう <laughs> 泣いちゃう泣いちゃうえー、おパパ泣いちゃったちょっと待ってこれえ ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って俺これ婚して死ぬぞいや正直さ、うん、YouTube とかで、うん、なんかこういうの見たことあるのまさか俺に <laughs> おばあやめてもじゃあこうやって見たらいい 3, パンパンパンパンパンパンサプライズですそうと思いました <laughs> サイズちょっとちっちゃくない可愛 <laughs> いでしょクラシックベンツ <laughs> <laughs> これ完全にやられたねはいちょっとあのこの大きさでちっちゃくないんですか違う違う違う違うじゃ駐車場が大きい <laughs> 珍しいね珍しい珍しいはいどうですかはいなんかないですないです <laughs> 痒くなってる痒くなってる痒くなってる わかるじゃん、イラッとしてた時ちょっとかくなるの。フ <laughs> ェンスだね。フェンスだよ。違うの。本当にこれなのサプライズで。それこれ。うん。まあそうだね。あのね、実は私たちのファンからプレゼントで届いたの。え、これ？これをプレゼントでもらったの？そう、びっくりして。私にはそういうファンないよ。SD カード。 マジでこれ動くな動くやんなそうだよ音楽もこんなそうすごいだから2人にプライズをしたかったんです私もびっくりしたからねあすごいなんか光がすごいどうでしたか 今日は一応サプライズって言って外に出るってことは、うん、床にはなかなかないんですよ <laughs> 意外と床はちょっと豚感があってなんで暑い時汗出るの好きじゃない方ですからでもまあ一応出てみましたでまあ結構遠いとこまで来てまあここまで床が考えてサプライズやるのは正直初めてって思いますうん でもあの YouTube でお土産する、うんうん、YouTube 見せてくれてこれ見てこれ車買ってあげたんだよとかさ、うんうん、すごいいやだから私も好きで、うん、あいいなと思ったのでまさか私にもこういうのが来ると思ったの正直鍵の時は、うん、外だし鍵だし最近あれも見たし、うん、ろちファンの方はありがとうございますけどそうですまあロアンはいいねそうロアン用だけどでもすんちゃんも乗れると思う 乗れないかなでもまあ最初は正直ね正直すごい先には本当にこうして死んじゃいそうだけどまあちょっと足ピンはじまんはいでもまあ嬉し感と足運んじゃんいろんな感情が含めてきてありがとうございましたはいでもあのー、 <laughs> そう私もだからちょっと期待させて、はい、まあじゃあみたいな感じにしたかったので いやでもね、うん、さっきのサプライズは完全に私が考えたあのシリーズのベンツがここにいると思ったの本当にえー、パパ泣いちゃったなんかたまに結構いなくたいなくなったらさだって見てリボンかい マーニーありがとうこれをお土産してたしてくれたあのファンの方に本当にありがとうございます本当にありがとうございますユカとロハンと私ずっと死ぬまでに使ってみますねそうだね、はい、まあ、ロハンの息子にもロハンの子供にも、ね、そうしようになってあげますはいはい <laughs> ロハンもありがとうございます、はい、じゃあちょっとロハンの乗ってみようかな you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finish friends on my face. 난데 <laughs> <laughs> Thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rose. E be the shooter, that's cold case. Okay, this the news, tell them read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. We gon' go, go, go. Yeah. んがこれ乗ってるやつ動画も撮ってあげます今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはいインスタグラムと TikTok ファローとチャンネル登録もお願いしますバイバイ ロアンが先にフェンスだね本当だロアンロアンロアンわあありがとうございますありがとうございます